mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi icigwa cyacu cy'uno munsi gifise insanganyamatsiko ivuga ngo mu gihe ushitse i baburoni mu gihe ushitse ahantu hameze nk'i dusenge uhoraho mwami ushobora byose butegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe ntirihabwe icubahiro mwami tuje imbere yawe tugira twige icigwa kidasanzwe mwami ndasenze nsaba ngo umugabo n'umugore umwana umusore n'inkumi bose baza gukurikirana kino cigwa kino kiganiro cy'uno munsi uduhe twese gutahura gukomerezwa muri wewe no kugira ibyizigiro byo kuzokubona igihe uzoba ugarutse mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen icigwa cacu cy'uno munsi kivuga ngo mu gihe ushyitse ahantu hameze nk'ibaburoni ibaburoni hari hehe mu by'ukuri bagenzi birakwiye yuko dutahura kino kintu mu by'ukuri ibaburoni hari hehe tugomba kubanza kumenya i babuloni ariko haravugwa aho ariho hama tumenye n'ukuntu two kuyifata dushyitse ahantu hameze nk'i mwibuke yuko icigwa turiko kivuga ngo dusobanukirwe n'igitabo cya daniyeli ego mu cigwa cyacu turaza kwisunga igitabo cya daniyeli cyonyine uno munsi turi burabe icigwa ca mbere mwibuke yuko mu cigwa cacu ca mbere twari twabonye icubako c'igitabo ca daniyeli mu gice cacu c'uno munsi ca kabiri mwa runo rukurikirane ruri turimwo turi burabe igice ca mbere ca daniyeli hariya dusomye mu gice ca mbere ca daniyeli hatwereka iki hatwereka yuko abayuda baratewe bamaze gutegwa ibikoresho byo mu ngoro y'uhoraho ibintu bimeze neza byo mu ngoro y'uhoraho mbere hariya mu gitabo cy'ingoma hoho hatwereka yuko ngo igihe nebukadinezari ateye i yerusalemu yarinjiye mu rusengero ararondera imana y'abisirayeli arayibura arafata abaherezi n'abantu bakomeye arababwira ati nimunyereke imana yanyu kubera yuko bari bafise ingeso yo gufata imana z'ahantu hose bateye bagatsinda bakazijyana i baburoni maze nicyo cyatuma i baburoni hitwa baburoni kubera yuko baburoni bisobanura ngo irembo ry'imana nyine nyinshi ijambo ry'imana ritubwira iki ijambo ry'imana ritubwira yuko bino bikoresho banyaze by'i babuloni bakuye rusaremu babizanye ku mugwa mukuru bitwa ishinari hari mu kibanza ishinari nimugende musubire mu gitabo cy'itanguriro igice cya cumi na rimwe ku murongo wa kabiri mucamusanga yuko hano hantu ishinari ariho hari hubatse umunara w'ibaberi niho abantu bibabeli bari basanzwe baba kandi hano nyine ishinari niho n'ibikoresho byakuwe mu rusengero rw'imana i Yerusalemu byazanywe mu by'ukuri abantu b'ibaberi hamwe na nebukadinezari birafitaniye isano mu yandi majambo ubwami bwa babuloni ya nebukadinezari nta handi bufise inkomoko bukomoka atari kuri ba nimurodi bo mu gihe cya kera hariya ku munara w'ibaberi koko kuyoberanya indimi z'abantu ku munara w'ibaberi birahuye n'ino baburoni tubona mu gitabo cya daniyeli igice cya mbere ariko kandi igihe ku munara w'ibaberi tubona haboneka insinzi y'imana hariya mu itabi uruce cya cumi na rimwe tubona amajambo avuga ngo imana yavuze ngo twururuke tugende imana iraza kugira ngo iyoberanye indimi z'abantu bo ku munara w'ibaberi ariko kandi igitabo cya daniyeli coco gitangura kitwereka ukuntu imana isa nk'itsinzwe kubera yuko nebukadinezari n'abasirikare biwe bari bateye i yerusalemu bagatsinda gutsindwa k'ubwoko bwera bw'abisirayeli byagaragara yuko ari imana ubwayo itsinzwe kumbure niko ushobora kubitahura yamara ntago ariko bimeze byari byavuye kuki dusomye igitabo cya daniyeli igice cya mbere kiratwereka neza yuko intsinzi ya nebukadinezari nk'umwami wa buroni ku bisirayeli isirayeli ntabwo ari insinzi yavuye ku kubera nebukadinezari yari afise abasoda bahambaye bashobora kunesha ubwoko bw'abisirayeli bwa bundi bwamye butsinda abami bukoresheje mu kuvuza ingoma gusa bwa bundi bwamye butsinda abami bukoresheje kuririmba gusa bwa bundi bwamye butsinda abami bukoresheje kuzunguruka uruzitiro ibiheta ndwi bagenzi ntabwo yari afise abasirikare bahambaye bagomba kunesha buno bwami oya ahubwo ijambo ry'imana rirabisobanura neza impamvu nebukadineza yatsinze abisirayeli hariya muri daniyeli igice cya mbere ku murongo wa kabiri havuga yuko uhoraho yagabuye umwami yohoyakimu mu maboko ya nebukadinezari koko byavuye ku bugombe bw'imana yonyine ntabwo byavuye ku kugomba k'umwami wa nebukadinezari imana yo mu ijoro niyo yari nyuma kandi niyo yari hirya y'ubushobozi bw'abasirikare b'i babuloni imana yo mu ijoro niyo yariko irabikora byonyine ibi daniyeli yarabyizera cyane ibyo daniyeli amaze kubyihweza arabitahura aca aravuga ati hano hantu naho tuhaje kubera yuko tuhaje ku ubugombe bw'imana ibintu bizogenda neza acatangura kwizera ye akomeza ukwizera yari afise n'ibyo yari yarigishijwe kubera yuko yari abizi neza aravuga ati basokuruza bacu abantu tugendana barenze ku mategeko y'imana maze badukwegeye kuzanwa turi nyagano i baburoni daniyeli aravuga ati inzira yo gutsinda yonyine bagenzi ndashaka ngo mutahure hano hantu kubera yuko harakomeye daniyeli aravuga ati inzira yo gutsinda yonyine bagenzi ndagomba ngo mufate kino cyemezo cya daniyeli na bagenzi biwe namwe kiba icyemezo cy'iwanyu nanjye kiba icyemezo cy'iwanje daniyeli aravuga ati kubera yuko ubwoko bwacu bwarenze ku mategeko y'imana nicyo cyatumye imana igabura umwami wacu mu maboko y'umwami Yehoyakimu abantu benshi barajya mu bigeragezo bakajya mu bibazo bivuye ku byaha bakoze abantu benshi bararenga amategeko y'imana maze bamara kurenga amategeko y'imana ibibazo n'ibibazo bikanduka ijambo ry'imana rimbarira iki ijambo ry'imana rimbarira yuko kubera yuko abantu bo mu gihe cy'iherezo bazo kwirengagiza amategeko y'imana bagakora ibyo bigombeye bakazirikwa n'ubusambanyi butagira uko bungana bakazirikwa n'ububeshi butagira uko bungana ibyaha bitandukanye harimo no kwirengagiza kuruhuka isabato ku rugero rubereye kubera yuko bahaye imana umugongo imana nayo izobirengagiza imaze kubirengagiza Satani nawe wa mubisha yatanguye gukora ibintu bihambaye by'ububi ku muntu uhereye kuva kera azoteza ibyuka biri mu kirere hatangure kuza ibyago hatangure kuza inzara kubera yuko abantu bazorima ntibimbure kubera ibyo byuka maze hatere ibiza hatere ibibazo abantu babone bakora cyane muga batakivamo ibiciro bikomeze kuduga ingorane zikomeze kuba ingorane abantu batangure bidogeranira kugeza n'aho bagiriza amaleta yabo yuko ariyo ari karabibatera kumbe ni kubera bateye imana umugongo daniyeli yarabimenye ikintu kimwe daniyeli yakoze nawe ndagira ngo mugenzi aba aricyo uharanira gukora ni giki daniyeli yakoze yaravuze ati ari kumwe na bagenzi biwe impamvu turi mwa bino bibazo ni kubera yuko ubwoko bwacu bwirengagije amategeko y'imana aravuga ati nzokomeza kwizigira imana aravuga ati kugira ngo dushobore kuva mwa bino bibazo nuko ubwoko bwacu buhindukira kumvira amategeko y'imana yamara abantu b'iki gihe bobo si uko babikora iyo babonye ibintu byahindutse batangura gukora amarobingi ndamwica ndonka ibyonjya kubera yuko mbuze ibyonjya nca ngenda gusambana kubera yuko byanse reka nshinga idini kumbure abantu bakeneye kubabwira yuko iminsi yose bokora ninababwira ibyo bifuza baraza kubyumva abantu barondera uburyo bw'uko bova mu bibazo mu buryo nyine bwo gutera ibindi bibazo yamara daniyeli wewe na bagenzi biwe bahisemo gufata ingingo yo guhindukirira amategeko y'imana mbega nawe mugenzi ntiwokwemera guhindukirira amategeko y'imana ngo wumve icyo ijambo ry'imana rikubwira uno munsi ijambo ry'imana uno munsi riko riratubwira ngo mu gihe wisanze ahantu hameze nk'ibaburoni kwifata gute nk'uko byari biri mu migigwa y'ibaburoni mbere n'abandi bami bose iyo bateye ahantu bakanyaga baca batora abasore beza beza mu mafasoni kugira ngo babigishe bongere babinzizemo imigigwa yakorerwa muri icyo gihugu ibi byava hehe byatuma kiriya gihugu banyaze kidashobora kongera kuba igihugu kubera yuko abantu bari kukigira igihugu baba babazanye bakabigisha ibintu binyuranye n'ibijyanye n'icyo gihugu ni kuvuga ngo barabahindura bakaba abandi bantu ntibabe bakiri abantu bitwararitse cyangwa banezerewe igihugu cyabo ariko bakagira ibyiyumviro n'imigirwa yo guteza igihugu imbere baba barajyanywemo ari nyagano daniyeli na bagenzi biwe nabo nyine barabazana mu bagiye kwigishwa inyigisho hari ibintu bibiri byagomba gukorerwa bano basore kugira ngo bano basore mu by'ukuri babe abanyababuroni akaranga ko kuba abaheburayo gashobore kubaheba gashobore kubahera iki nacyo cya mbere babanjije babahindurira izina umuntu wese bamuhindurira amazina yiwe bamaze kubahindurira amazina yiwe umwe wese baciye bongera babaha amahirwe adasanzwe yo kuza basangira n'umwami ibihe byose bagenzi ndashaka ngo mutahure hano hantu kubahindurira amazina bafashe amazina yagaragaza icyubahiro baha imana hariya bakiri i yerusalemu babaha amazina aho icyubahiro ibigwamana by'i baburoni ikindi kigeretswe ko kubaha ngo basangire n'umwami kari agatego gahambaye ko bategereza guca baha agaciro ico umwami aha cyose agaciro mu gihe umwami igihe agira afungure yaca asenga ibigirwamana nabo bategereza guca babifukamira nk'uko umwami yagize hari hariho udutego twinshi dushoboka abantu bo mwa kino gihe mu by'ukuri bumvise ati uno munsi urasangira na perezida hari abantu batanywa inzoga ariko kubera yuko bayihawe n'umutegetsi runaka ugaca uvuga ati sinomugayira haba hinge ndayinwe ugaca bagenzi abantu turi ko turajya mu bwami bwo mu ijoro tugomba kwirengagiza umunoho w'ikintu icyo ari cyo cyose kandi tugomba kwemera kwitwa guhabwa gushikwa ko n'ingaruka zose iyo zozarara hose uko zoba ziremeye kose dukwiye kwama twiteguye guhangana nazo hako twohemuka ku mwami wacu bano basore bane bagomba gufata ingingo yo guhemuka ku mwami w’i w'ibabuloni cyane guhemuka ku mana yabo bari barigishijwe uhereye mbere na mbere koko byari bigoye ko bahakana ko babitwa ayo mazina y'ibigirwamana ariko bobo bakomeje kuza barahamagarana ya mazina yabo bari bafise meza ya hariya iwabi i yerusalemu yamara ibwami bobo babahamagara amazina mashasha babahaye hariho impamvu zatumye daniyeli na bagenzi biwe batafungura ku bifungugwa by'umwami impamvu ya mbere ni yuko imfungugwa zo ku meza y'umwami zishobora kuba zirimo inyama zihumanye kandi bobo bari barabyigishijwe nk'abisirayeli hariya mubare y'igice cya cumi na rimwe bari bafise ibyo bategerezwa kujya n'ibyo badategerezwa kunywa bari bafise ibyo bategerezwa kujya n'ibyo badategereza kujya bari bafise ibyo bategereza kunywa n'ibyo badategerezwa kunywa kandi na n'uno munsi nyine niko bimeze impamvu ya kabiri imfungurwa zabanza kugaburirwa kubigirwamana imbere y'uko bazifungura gutyo daniyeli arabyatura adatinya ko igisabo ciwe cyo kwemezwa kivuga yuko bo bareka bobo ntibazosangire n'umwami daniyeli amaze kubibona biciye mu kwizera yabonye yuko izo mfungurwa z'ibwami zomwanduza zikamutandukanya n'urukundo rw'imana yiwe maze hariya muri daniyeli igice cya mbere ku murongo w'umunani aca arabihakana iyo twitegereje ikiganiro daniyeli yagiranye n'uriya mukuru w'inkone hari ibintu bishika muri bitatu dushobora kurabamwo ubwa mbere daniyeli asa n'uwa asa n'ubutahura neza ikibanza kitoroshe iyo nkone yari irimwo kubera yuko yayibwiye ati turabona yuko utinya bagenzi ntabwo tugomba kwishyira hejuru no gushyira no gushaka gushyira mu ngira ibintu ku nguvu zacu daniyeli yararabiye iyo nkone bayibwiye ati gaburira abantu ibyo njyewe mfungura ko uwo umwami yavuze iyo nkone ntiyihende ikabagaburira ibindi maze ntibashobore kugira amagara meza iyo nkone yari kwicwa no kubona ibyago bikomeye daniyeli ntabwo yashatse kuyicisha ino nkone kandi ntiyashatse kuyiremereza ibintu bikomeye koko mu minsi icumi nitwonda kubera yuko bazoraba amezi mu minsi icumi ubuzima bwacu ntibwahinduka uzoca udutegeka kuza turihereza biriya bavuze ariko turakwinginze ntuduhe iminsi icumi yonyine utugerageze urabe daniyeli uko yabikoze nawe niko ugomba kubikora ubugira kabiri daniyeli yabivuganye ukwizera yari afise ukwizera guhambaye yuko inyuma y'iyo minsi icumi byanka byakunda ibintu bizoba bimeze neza ubugira gatatu guhitamwo imfungugwa zigizwe n'imbogamboga hamwe n'amazi byerekana yuko daniyeli yari ashaka kubaho ubuzima imana yamye ifitiye ikiremwa cya muntu uhereye ku kuremwa isi soma itangurira igice cya mbere ku murongo wa mirongo ibiri n'icyenda urahabona yuko icyatumye daniyeli ahitamwo kujya ibyo kwari uko daniyeli yatahura yuko umugambi w'imana uhereye kuva kera utari uw'umunoho utari uwo kwihumanisha inyama n'ibindi bikoko bihumanye wari umugambi wo gutungwa n'ibyamwa hamwe n'utubuto twabyo koko bino bituma daniyeli atishimira kuyihereza naho zoba ari inyama zitabujijwe ariko daniyeli yabona yuko biriya ari ibyo kurya by'amabura kindi daniyeli yihitiramo kurya isoromano hariya i baburoni batora abantu badafise agasembwa kandi abasore bakaranga ibi byayerekana yuko kubera yuko imana ubwayo ari irondera yuko tutagira agasembwa kandi yuko tutagira akaranga nibukadinezari kwikwegera kino misore byerekana yuko yagomba kurondera kwigira imana ubwiwe nimurabe rero inyuma y'iriya minsi icumi daniyeli na bagenzi biwe bari bafise ubwenge n'ubumenyi mu byanditse byose kandi daniyeli wenyine niwe imana yahaye gutahura inzozi zose n'indoto daniyeli igice cya mbere ku murongo w'icumi n'indwi bano basore bahavuye bahabwa ibintu bihambaye cyane bagiye kuvoma ahavomeka bagiye kwitwararika icyo kwitwararika niwashika mu bigeragezo niwashika ahantu hameze nk'i mu gihe cy'ibigeragezo mugenzi ndakuhamagarira kwishyura ku mana ntako wo kwishyura kuri deje niwashika mu gihe cy'ibigeragezo ndaguhamagara guhagarara mu kuri ntako uhagarara mu kinyoma mugenzi niwahagarara ku mwana imana nayo izogutabara niwahagarara ku bantu mwese muzopfana atagitabara koko daniyeli imana yarashimye ukwizera kw'abashumba bayo bane igihe ikiringo cyabo cyari giheze bose barazanywe ibwami barazanwa ku mwami kaminuza y'i Babuloni bari bahejeje kuyiga ariko kandi ngaha turabona ibintu bari barize bari barize ubwenge kandi bari bafise n'ubumenyi ariko kandi mu nyigisho bari barigishijwe hari harimo iby'ubupagani bijyaniranye n'iby'ibaburoni nta nkeka bari barabyize iby'ubupagani bujyaniranye n'iby'ibaburoni yamara bano basore bane ntibigeze bahindugwa ngo batwagwe n'iby'ibaburoni ntago basamariye inkumi z'i baburoni ntago basamariye ibihinda by'i baburoni bagenzi ndagomba ngo mwitegereze bano basore bane byari byoroshye yuko batoneshwa maze bagashigwa hejuru kujyanwa kurira ku ntebe y'umwami gushigwa hejuru bihambaye gutya byari byoroshye yuko bibagira imana yabo kugerekwa ko bakigishwa n'imyizerere ya gipagani y'i baburoni bagaheza za kaminuza bakaronka impamyabushobozi arabambere eh, hari abantu biga bakagenda mu mashuri bamara kwiga bagasigara bapinga imana iby'imana bakabyibagira hari umuntu yanyigishije ariko aratwigisha geogarafi araducapira amasi n'imibumbe amagaragisi aca tubaza ikibazo none rya juru mwahora mutubwira riri hehe yarize amaze kwiga carahakana yuko ijuru ribaho bagenzi amareresi turaba amaradiyo twumviriza ibinyamakuru dusoma abakobwa duhura nabo bambaye nabi amateleviziyo n'amasanamu tubona y'ibitera soni ahantu turengana bariko baravuza indirimbo zitonona mu bwenge zitonona mu ubukene kubura ibyo dufungura kubura amafaranga hamwe n'ibindi byose nta ruhara bifise byo kudukura ku kwizera dufitaniye n'umwami wacu oya daniyeli na bagenzi biwe barabiciyemo kandi baranesha nawe mugenzi ushobora kunesha mu nkundire turangirize ku murongo wa mirongo ibiri na rimwe aho havuga ibintu bidasanzwe turabye daniyeli turashobora kuraba muri daniyeli igice cya mbere turashobora gukuramo zino nyigisho zikurikira imana niyo itugenzura kandi ikadutegeka imana ubwa kabiri imana itanga ubwenge kugira ngo dushobore kunyura mu bikomeye maze tubivemo turabaneshi kandi ubwa gatatu imana iratonesha abayemera mu buryo bwabo mu gihe baba bari mu bigeragezo bakabivamwo ari abantu b'icyitegererezo rero igitabo cya daniyeli igice cya mbere ku mirongo wa mirongo ibiri na rimwe hahereza hatwereka yuko daniyeli yabandanije gushika no ku mwaka wa mbere w'umwami kuro kubera iki mu gice cya mbere haje harangije rino jambo umwami kuro mwibuke umwami kuro yuko ari we yatanguye gusinya rya tegeko ryaha abisirayeli kubohorwa bagasubira kubaka yerusalemu inaha igice cya mbere cyatanguye herekana yuko imana isa nk'iyaneshejwe ariko kino gice igice cya mbere gihereza cyerekana ukunesha k'ubwoko bwayo mugenzi naho woca mu bigeragezo bikomeye mbere naho wohera mu kunanirwa naho wohera mu bihe bigoye mbere naho byoba bisa yuko ababyeyi bawe baguhebye mbere naho byoba bisa yuko abantu bose baguhebye ndagana kubwire mugenzi yuko imana yoyo itazoguheba kandi impera n'imperuka hariho kunesha bibiriya yuzuyemwo amajambo yo kunesha aza avuye mu rukundo rw'imana imana iteka ryose ni urukundo kandi urukundo rwayo ruyihamagarira kwamigirira neza abayubaha yose mbega mugenzi uriteguriye kubaha imana ndaguhamagara uno munsi kumera nka bano basore bane muri ino si turimo ni isi igoye yuzuyemo abantu birengagije amategeko y'imana ndaguhamagara kumera nka bano basore bane wowe uvuga ati naho abandi bose birengagije amategeko y'imana ariko njeho ngomba gukurikiza amategeko y'imana kumvira imana no kwemera kuganzwa n'urukundo rwayo kwizera yesu kirisito umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe niho hari insinzi ihambaye mwa bino bihe bya nyuma ntanjye nk'umusabyi w'uhoraho ndagusengera ngo ukwizera kwawe ntiku guhere ariko nikwamara gukomera uze ucike igishinga ntaye cya kiso kizana abantu benshi kuri we mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen ufise icyo ubaza twandikire ku izi nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo itandatu na rimwe amajana abiri n'umunani magana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda akamenyetso ko guteranya amajyana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo itandatu na rimwe amajyana abiri n'umunani amajyana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda yesu akugire neza aguhe kwamumwizeye ibihe byose ntakire ijambo ry'imana